啊，有谁在吗？ 什么什么？今天你可以教我猪肉叉龙的做法吗？我想要给我的爱人去尝一尝啊！我很无聊你啊！上次你做我的厨房很脏，嗯，但是我不无聊你啊！你可以教我吧？教我教我教我！行啊行啊，进来吧。去厨房等我一下。 หลายหลาหลาหลาหลาหล ไม่ได้ตั้งใจนะแล้วผมใส่อะไรอะคะ 完了，去给我的爱人沏茶尝吧。Nice。第一次想一想吧。Hey boy。怎么了？